Sasa kati ya wachungaji ambao tumejilinda hatuna skendo na kanyambo huyu. Ukiamua kuitunga basi utakuwa unaira kwa sababu wamkosaji kusema. Yule mama amenilinda, kila kitu kiko sawa. Sasa ukifika kwenye huduma yetu, ah, sasa hivi ni njema we. Hivi vitu vya kwanza sio tutakula nini, sijui vitu vya vitu gani sasa. Leo tumeanza kufikiri mambo makubwa. Lakini haya hayakutokea. From nowhere yametendeka nyinginezo. Tumejenga nidhamu na kuja kwao. Kinachowapa shida ninyi waimbaji, kinachowapa shida, mnataka kuanza na huduma kabla ya kuanza na Mungu mwenye huduma. Mwambie jirani yako, mshike mkono, saidie kuifikisha vizuri. Napanda pamoja, waimbaji, mnataka kuanza na huduma kabla ya kumpata mwenye nayo. Hicho ndo kinawapa shida. Unajua, isingekuwa rahisi mimi Mhaya kuzungumza vitu vya kiroho, manake ningelikuwa na naanguka asubuhi naanguka jioni lakini kitu cha kwanza nikagundua kabla sijatumika kwenye hiyo huduma nayoitaka labda nimpate kwanza, lazima nimpate mwenye huduma, kwa sababu nikishampata mwenye huduma hata nifundi. Hujampata mwenye huduma, ni nani anakufundisha maadili? Unafikiri huduma ni kukaa kwenye kioo, kurembesha midomo, eh, watu wanakushangaa, hivi huyu ni katuni pale mbele ni nini? ambao unaona watumishi wa Mungu wanasema wimbo mmoja, watu wanalia, hawakutangulia kutafuta huduma, wametangulia kumtafuta mwenye nayo. Hili awaweke kwenye display. Sema amen. Ndio hao wanaosimama kwenye jukwaa, wimbo mmoja unavunja rekodi. Wanajua chanzo cha huduma yao, ni wapo, wameshimika hiyo huduma, ni wapi wamewekeza hiyo huduma hizo mungu amesema wale wa kukopi na kupresti hawana muda na mwenye huduma lakini wanatafuta watu kwenye skrini kwenye mtandao wanaimbaje fashion za kuimba mwalimu akatufundisha akasema hautakopi tu sauti na ile roho iliyoko nyuma yake itakufata wewe bado naweka dawa yaani kwenye kushangilia na pajuanga nikiamua ushangilia hapa hata kwenye kitu naweza usikai lakini wapovu wapovu povu wapovu tu, aenda mahali ujalikwa, unasumbua mashemasi wetu, unakaa kule nyuma shemasa kawaambia wale viongozi wa ibada na flash hapa na wimbo wako au, au mashemasa wako kwa ajili ya kuchukua fresh yako, wana majukumu wamepewa na kanisa. Wewe kama una huduma na umetafuta Mungu, satanigusa mimi mchungaji, nitakupigia nikualike, na ukialikwa unakaa kiti cha mbele. Wewe ni mfalme, sema amen. Hautaanza kutaabika mara nina frashi. Nataka tumtafute Mungu ili Mungu atutambulishe katika jina la Yesu. Piga kelele, sema amen, amen. Amina. Mungu hapa nimekopi tu mambo yake, anasema zamani watu walikuwa na upako, walikuwa na ugopo. Leo hii ukiwa na upako ndio unafaa sasa hako kawimbo umekapiga kamewavuta watu, na Mungu huna wa kukusaidia uikimbie dhina. Wewe sitakuta umefika kwenye ngono.